шестничную нагрелку. Протянем его, нам хватит? Да. Хит. Давайте... Хит. Я предлагаю это как вот эту фигню, вот эту вот на это что будет использовать? Зачем? То она просто, ну, она в первую очередь глаза. Ну, может, но а здесь, думаешь, не надо? Я не знаю насчет как здесь, но от нее-то будет там отражаться все эти дела. Знаешь, она центре стоит как стеллероз. И в нее гораздо удобнее и быстрее будет сделать. Как тебя зовут? Яна, отправись, пожалуйста, кусочек вот сюда как-нибудь криво, а остальное туда. Я же не взял. Давай быстрее, дай нож. Ну, только я к своей. А. Че с указкой? Чуть такое. <laughs> Ты взял. Придумай, как Иди его наврежь, чтобы тут край. Дай сюда. два луча. Перекрестно? Скотч. Наверное, перекрестный потому что раз все два. Всего два. Ну две ушасти. Для тех же батареек. Хотя там прилагаются бонусные батарейки, нужно их две такие. А, Дайте мне. А, они Этих самых дохуя операторов рабочих рук не... Конечно. Вообще. Че, нормально? Клипы фланга. Мне, мне ну, прибольно же, да? Не надо мне. Вот ведь еще чуть Нет, там горького не подходит. А веревки нет, что ли, чтобы мы можем было Выходи, Выходили. А я его не А зачем его спускать? А вот это что? Он болтается так, Сколько надо денег на... Другое дело, что его можно было бы поднять в процессе. Не знаю, а ты тут знаешь. хватит на Сейчас кому-то, блин... Так, Вадик, там. Ты держи и не свисти. Так я держу, я тебе говорю, что на углу здесь... Да. Вы что, всю фольгу? Смотри, как замечательно смотрится. У нас там на стену еще нету. Да, ребят, у ну нас порнография там, потому что стены, она только вот этот фонарь, ну смотри, как согласись, вот что тебе больше нравится, как выглядит. Да, да, да, да, да, да, да. Тут пока минут, наверное, еще на 30 есть. Такая заменка будет. А тут восприимчивый концерт для этого был, поэтому ну, сейчас это А еще есть? Да, это было. Не здесь. Там? Вот сейчас мне вообще никак не могу. Ты лучше пока сходи пока попей. Че? Там магазин недалеко находится. Все. Не надо сюда, Дарья, вот сюда. Нашли? Да. Здесь, да? Возьми. Если бы был ты, суд. Рамирес. На. Ты но ну, будешь долбаться или не очень? Какой? Который, который я сейчас. А что тебе от него надо? Я на него Я его буду поворачивать. но ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Адона. Где, где? Тут, это самое, там самое, да, да. И не дает мне погоня. Что ты не очень Погоня, погоня, погоня. Пиво вдвоем там барс еще не главное, что он это делал. А его выключу. Ты успеешь ты до бара. Да, у меня сушники жесткие после этой ночи. I'm gonna go to the hospital. растить образ нет, населена роботами. последний трек не играли. Да, господа, последний трек не играли на расход. Thank you.